Здравствуйте, я Юлия Сагайтис, рада приветствовать вас на своем канале. Мой канал посвящен тематическим медитациям. Это обычные медитации, то есть техники по вхождению в медитации совершенно общие. Это необходимо расслабиться, а, глубоко и спокойно дышать, как во сне, расслабить свое тело, добиться такого состояния, когда совсем его не чувствуешь. В общем-то, добиваться такого хорошего расслабления и отсутствия мыслей – это уже есть медитация. А, когда вы достигаете этого уровня, вы можете на бессознательном уровне э, уже действовать, как во сне. А, э, на это и направлены как раз мои медитации – а, Каждая из них имеет э, какую-то направленность. В основном у всех получается. Бывает так, что сталкиваются с какими-то проблемами. Значит, э, именно в этой сфере жизни есть проблемы, они не проработаны. Но медитация для того и дана, чтобы обратить внимание, продиагностировать. Хотите обратиться к психологу, а также можно научиться в медитации я называю это был, быть хозяином медитации. Это все равно как э, осознанное сновидение. То есть поверить в себя и в медитации все возможно. Если что-то не получается, какие-то преграды, какие-то не те чувства, которые я проговариваю, например, вместо радости и приятного чувствуете какую-то досаду, попробуйте другое. То есть вы хозяин медитации. Это не то, что как-то происходит вне вас. Это ваш внутренний мир, ваш слой бессознательно, поэтому тут а, вы можете все. Я очень благодарна моим постоянным подписчикам, а, тем, кто выражает мне благодарность, постоянно меня слушает и очень рада, что кому-то помогает. Мои медитации с удовольствием буду продолжать для вас их записывать. Если кто-то хочет мне оказать помощь в записи в качестве записи. Может быть, какие-то микрофоны есть, э, которые вы мне посоветуете, чтобы не было помех. А, пришлете музыку, а, как это правильно называться, в общем, фри, которую можно размещать на ютубе. Буду вам благодарна. Также, если хотите быть администратором моих комментариев, пишите, с удовольствием вас сделаю. Вот, очень вас люблю. И очень рада, кто, кому мой канал полезен, хоть одна медитация полезна, это очень здорово. Также к рекомендациям, чтобы хорошо выполнять медитации, нужно приготовиться. Лучше всего, конечно, лежа, когда тело может расслабиться. Да? Есть у нас люди, которые много занимаются различными практиками, они могут и сидя расслабляться, да, в позе лотоса, или можно сидеть, тогда э, плотно должны стопы стоять а, на э, поверхности пола или земли. Но ну, лучше всего лечь, позвоночник прямой, желательно, то есть высокую подушку под голову не нужно класть, можно положить подушечку под шею. А, спокойно дышать. Чтобы расслабиться и отвлечься от мыслей, нужно сконцентрировать свое внимание на чем-то одном. Ну, например, на дыхание живота. Просто обращать, как он а, надувается и снова сдувается. Ну, соответственно, при вдохе и выдохе. И тем самым отвлекаться от мыслей. Также есть такие мысли, образы по вхождению. Представлять, что мысли это такие пузыри, большие, тягучие, они тянутся, переливаются радуга. Знаете, вот, ну, когда выступают а, ну, перед цирком или даже вот есть такие выступления мыльные пузыри, или птичками представлять мысли, что они разлетаются в небо, улетает. А, вот. Дышать, а, избавляться потихонечку от мыслей. В общем-то, отпускать их. Спокойно, спокойно, спокойно отпускать. Почему я это говорю, это важно, потому что не во всех медитациях есть вступление, поэтому вам нужно приготовиться. В любом случае приготовиться уже расслабиться и тогда включать, слушать. Вот, например, есть э, очень хорошая короткая медитация. Это можно, знаете, каждый день после трудового дня устали сделать. Я сейчас честно сделала и <laughs> стала намного себя лучше чувствовать. Называется «Внутренний взор». Так она вообще без вступления вот, вот этого вот именно состояния медитации медитативного, чтобы уже дальше слушать тематику, да? исследовать медитацию. Вот там уже, ну, как бы сразу нужно приготовиться, подышать, и уже готовому начинать. Обычно перед тем, как э, представлять образы, мы делаем три глубоких вдоха. Иногда какие-то другие рекомендации я даю. Также бывает у меня медитация с очень-очень длинным вступлением. Объясняется зачем, почему она. Вот, во время нее тоже уже можно расслабляться, дышать, вот таким образом. А, обратил внимание на комментарии, что кому-то это не нравится, буду теперь делать отдельно. То есть вступление, о чем это медитация, там тема. Вот. А на медитации уже там дыхание и сама, сам, сами образы.